За последние 30 дней тысячи людей заработали миллионы рублей и вывели себе на карты за одну минуту. Я Александр Блинов, автор и основатель проекта «Статус 7.0». Мне 39 лет, я родом из Сибири, отец пятерых замечательных ребятишек. Последние три года я посвятил разработке и созданию проекта «Статус 7.0». А данный проект уже сейчас на предстарте за последние 30 дней зарекомендовал себя а, как космический, максимально динамично развивающийся проект. Нас в проекте уже более 32 тысяч оплаченных партнеров. Вход в бизнес от 100 рублей до 5 миллионов 602 тысяч. Никаких нет ограничений, никаких нет привязок. А, зарабатывают все, от бесплатников до крупных топ-лидеров и представителей классического бизнеса. А, на данный момент в YouTube вы можете найти более тысячи видеообзоров, видеообзоров нашего проекта, видеообзоров нашего маркетинга. Можете в нашем чате найти более тысячу э, искренних, душевных, сердечных видеоотзывов людей, которые заработали тысячи, десятки и даже сотни тысяч рублей в день. Начиная с февраля этого года мы переходим ко второму этапу развития нашего проекта. Это открытие бизнесов и создание рабочих мест. На ближайшие три года – 3-5 лет мы планируем открыть более 10 тысяч предприятий, в том числе и производственных предприятий, и тем самым дать более 1 миллиона рабочих мест, так чтобы люди могли спокойно зарабатывать свои 30, 50, 100 тысяч и более и прокормить свою семью. Также хотелось бы отметить э, в наших достижениях, это у нас своя творческая студия Алексея Петросяна, которая делает качественные аудио-видео обзоры по данному проекту. Также она будет освещать каждый вновь открывшийся бизнес. И еще один момент. У нас открылась своя академия, академия знаний для лидеров. То есть вы, даже не имея опыта, будучи новичком, сможете пошагово понять, изучить а, все действия, которые вам необходимо сделать, все целевые действия, которые вы должны сделать для успешного старта в нашем бизнесе. Что хотелось бы сказать э, для всех э, вновь прибывших партнеров нашего проекта, для всех э, старичков, так их назовем, нам доказывать уже не имеет смысла, что мы чего-то стоим. Мы самые супер, самые космические, динамические развивающиеся ребята. Наш проект – это бомба, и не только 2021 года. Я думаю, на ближайшие, более того, я даже уверен, на ближайшие 10-20 лет мы топ. Топ, топ номер один.